du machst einen Teufelskreis. Das Mädchen von der Straße rennt. Egal, was du machst, du kommst davon nicht mehr weg. Das Mädchen vom Straßenrand, die Straße. falsche, der Schmerz in uns beiden